Okay, ini dia Baru keluar dari rumah Ini muka-muka sebelum kejadian Kita boleh buka Sebelum ni boleh buka Kita nak pergi tak boleh buka Haa <laughs> Kita dah bawa ustaz ya. Kau tak balik ni 9 bilik. Kau balik tu. Oi, masuk sikit. Budak taman nak tu bayi budak. Aduh. Dia bayar lu seri pagi. Si pagi kan? Hmm. Kau sekolah si pagi ya lu. Ha. Ah, ini dia. Muka sebelum kejadian. Okey. Langgar dia <laughs> Tak sampai jangan lah Tak sampai sana lagi kena apa Biasa Kalau Dekat Gerai-gerai Orang letak ada siling kat lantai Jangan betul Itu toyol bodoh Sekarang ada duit seringgi. Ni rezeki namanya <laughs> cari kat Google. Ah. <laughs> Ah, Taman Cepaka. Taman Cepaka dekat yang golek ya? ah. Ha Nak jumpa Aina sekali. Uh, Aina mana pula kan? Nak aku punya apa blur ni? Ha, sudah. Ya, kenapa nampak penampakan. Apa blur gila? Yes. kampung dia pun. Orang saya tak selalu jumpa dia ni. Mana? Right now. Ya baik. bye. Aku selalu jumpa dia kok. Member dia member dia, aku gila. Dia, dia selalu DM aku. Oh. Uh, I know. I know mana? Nah, I know famous TikTok tu. Eh jalan ni bukan kita dah lalu tadi. <laughs> ni kita tadi. Kanan. Biarlah semua jalan. Biarlah semua jalan. Semua jalan. Semua jalan. Okay Apakah perasaan anda? Ah, terus. betul <laughs> Saya rasa bosan Haa, <laughs> ah, tu Jalan keluar Bateri aku tinggal berapa eh? 33 Buat lagi eh? Buat lagi nak buat dokumentari File 010 Kami dah <laughs> kalau jumpa video ni. <laughs> ah. Bye. <laughs> kalau besok kau nak tak jumpa aku. Mampus aku tak jumpa kau <laughs> pun. Burger, burger. Burger, burger, burger. Lah. Lampu tak ada. Mana? Seram babi. Weh, kalau tak ni. Eh. Kencur, kencur sebelah ni. Ha? <laughs> Oh ni. Kita lampu tu buka eh, ada mu. Ada bang ganjang. Eh yang mana ni? Ni juga. Eh. Nombor 6 ni. Sekap. Ya. <laughs> Yang sebelah ni musuh. benda aku tengok. Macam dia pun dia Yang sebelah ni. Tapi yang nak kita, kita pergi yang sebelah ni. Tu eh. masa yang rumah yang besar ni. Eh. Kan? Kan, kan? Dengan dengan, dengan tu rumah orang. Weh, <laughs> asal ada macam lampu. Ada orang tinggal bodoh ke lampu? Tingkap belakang boleh buka. Dan kalau tingkap tu dah buka. Dah keluar. Kamu? Eh, eh, tak bawa topeng. Macam dua orang gila. takde. takde. Mana aku tengok? Oh, mana macam mana? Tak lah. Aku tengok dalam masa yang lampu tu buka tau. Oh, tu belakang. Oh. ada orang ni ada kereta lalu pula tak nampak dah bodoh lah apa nama ya amin Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku takut pula. <laughs> Aku dah, aku rasa tak sakit lah. Aduh, tak ada line. Kata yang nak masuk depan-depan dah okay. Asyik lah oh, Dia, dia macam ni lah Kau tak boleh buka pintu kan Buat hal dia ni lah Dia ya, masuk Dia buat bising lah nanti orang komplain Kita Kita Kita rosak Haa Dia macam sini lah ah mula kan sini kan contoh kan kau kat depan ni kan contoh hmm. Lah, aku kat depan kan kau orang ni kan eh aku datang Mas, nak meneman je uh, tak tak contoh lah contoh datang kan itu tengah rakau kan hmm. contoh lah, rakau kan rakau macam kita kita buat dialog kita lah hmm. lepas tu macam dah ni kan lepas tu kat uh, tapi kau ke depan lah depan tak yang kameraman ni siapa pasal ni tak nanti lah aku explain je aku ah. explain ha. dulu Bismillah jalan, cameraman. Dah jalan ke depan tu kan. ke depan. Eh, Itu sampai kat depan ni kan. Mr. Bo, macam rakam. Rakam kat dekat kat ni asal Ha. Tak masalah dia. Tu kat rumah ah, lepas tu sampai kat rumah tu kan. Maksudnya aku tak boleh rekod di rumah ni dia asyik blur tu. Ah, sampai kat rumah ni kan. Itu macam ah, okey, dah okey kan. Lepas tu kita rakam masuk rumah ni. Lepas tu dah caw. Dah caw masuk dah. Ah, tak ada. <laughs> nah. Cepat lah. nah, cek. Saya nak pegang atas Asalkan jangan masuk tu. Masuk. Lah. Nak masuk? Kau masuk. Lah. Jom. Ah. Jom. Serius. Serius, serius. Nak rekod je. Jangan tolak-tolak eh. Jangan jangan sentuh apa. Ah. Assalamualaikum. Ini tu kat orang ambil dada Dada lah tak dada Jambu. Kau bawa kasturi <laughs> hmm. ya? Tak ada lagi Kita tunggu ya? Hmm. Tadi macam mana dia jadi Hah? Baik, dah mahu di sini lah. Ya, macam Kita, sekejap kan kita tiga-tiga kat depan ni kan. Dia tu rakam lah. Ha, ah, Kita cakap. Biar lah, caca. Ha. Lagi nampak macam kita rakam. Tak ah, setengah rakam kan. Cakap lah. Ah, ini, ah, okay. Ini kita ada projek. Kita tengah cakap rumah ni lah. Dia tengah nak pergi kat depan tu kan. Lepas tu, belakang, belakang sekali kan. Tengah dua tu kan. Depan aku masuk dalam kamar korang ni. Aku, aku tak ada apa-apa. Kau ah, dekat dalam rumah tu belakang dalam nak masuk ah nak masuk ah macam kau tunggu masuk masuk masuk ah, tunggu masuk ah masuk je top akan panjang sejaan macam cakap ah okey dah sedia kan okey boleh kita boleh settlekan ini dulu so macam dah masuk rumah tu dah habis lah masuk lah tak ada apa-apa dulu ah ya yeah. aku aku, aku ingat you dah masuk tadi. Ha. Okey, kau. Tak, boleh. Siapa cameraman? main? ah, uh, cameraman video. Ni? Aku. boleh ah. Kau ni kau. Ya, baik ni. Aku kalau kau nak video aku boleh untuk blooper ke apa. Ha. Tak kamera aku beli masa ni aku tak tahu nama. Ha oh, tak apa beli. boleh. Tunggu tunggu. Okey. Boleh boleh kita satu depan ni macam okeylah. Okey lah. betul. Baik kau tunjuk rumah ni. Ha. Kau pandang lah. Mana kau punya tu baik? Ya. Macam Ada kau dalam tu. Okey je. Pandang sini. Alah kau pandang. Macam tak, pandai ke sana sebab kita nak sebuah Atau aku eh? tunjuk lah kan? Ha. Okay, apa Ya. Nak start? Satu, dua, tiga. Ini... Okay, belum lagi. Aku dah tekan, aku dah tekan tadi. Aku dah eh, Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Bayang, Ustaz. Dah. Dah cakap lah satu, dua, tiga. Cakap lah, nanti kita cut-cut lah. Oh, ya. Cakap lah satu, dua, tiga.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 Kau nampak apa kau kan? Ha? Betul ni. Ha, tak ada. Aku kat rumah sih. aku kat rumah. Tekel. Patut kau rakam dia masuk rumah. Tengok semua bilik lagi. Nak ke? Nak, jom. Nak. Jom, jom. Lah, kena kenangan. Kenangan pula otak kau. Kenangan apa pun Eh, jom lah lima, lima orang short sikit Tak ada apa lah Lima orang short sikit weh Kau tiga orang nanti seorang hilang pisang aku Pisang, pisang Kau ni masuk dalam bilo Kata kau duduk kat ujung Lampu mana bai? <laughs> Jom lah gila Sama-sama lah bodoh Tak je main-main bodoh Okay, okay Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Kau nak jadi? Bela dia orang saya kamera aku kalau masuk ni. Wish ni minta ambil tempat ambil tempat dadah tu. Kita buat Tu. Banyak benda ke? Tak ada orang ambil dadah. Kalau kucing. Kalau tak kalau kucing. Tu gila air kau nampak merah. Kita tak tahu. Tak tahu. Besar. Kan? Ini kan? Tak, masanya kamera aku dia tadi blur oh. Dia tak nak fokus. Kan? Hmm. Memang ada ada orang tinggal. Shh. Shh. Ke kau buka pintu tu? Pintu, <laughs> pintu belakang ni. Lari dulu. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Kecil ke mana? Kita belai. Dia datang. Hmm. Datang dia lagi. Boleh gerak ni. Ayuh, tak ikut. Tak ikut. Viral kereta open Kereta Dia GP kat dia kosong dua lah Bokep dalam rumah kosong Mampu Lagi